Ne oldu da güzelim terk ettin beni? Suçum neydi ki söyle seni sevmek mi? Tam bağlanmıştım sana deliler gibi. Benim tek isteğim mutlu etmekti. Bilemedin sen beni bendeki seni. Bekliyordum her daim geri dönmeni. Biliyorum senin de göreceğini Gözlerimdeki o duygu senini Aradan haftalar aylar geçse de Unutamadım ki aklımda yine Soruyorum her an kendi kendime Düşünüyor mu o da beni kalbinde ne günler yaşamıştık anne hani seninle Çıkardık sur üstüne bir saatlerce Hayaller canlanırdı gözlerimizde Şimdi ise çok uzak her şey mazide Artık yapayalnız ben tek başıma On gözlü köprüde sessiz usulca Neredesin kim bilir hangi yollarda İsyanım Allah'a yalnızlığıma Yıkıldı umutlarım kandırılmışım Takatim kalmadı artık yok sabrım Kaç yıl geçmiş aradan boşa kanmışım Artık sevmeyeceğim yok ihtiyacım Aldanmayın sakın o gözlerine Tatlı gülüşlere, masum yüzüne Hep senin kalacağım triplerine